其实这是录影，这不是拍照。哦，已经录到了。开 <laughs> 始好吧，我们就开始吧。然后大家好，我好，还是介绍一下我自己啊。 <laughs> 是哈哈在就是说，我我我我黄志群。然后这这从去年开始吧，我在大学开始教书嘛，然后之后是成功大学啊，然后中山大学。 这学期还有北科大，然后教书啊，都遇到一个很大问题，就是学学生的学习动机啊。其实这件事还蛮困难的啊，因为对我来讲呢，我因为因为我大学没有学习动机啊， <laughs> 我现在教的书教书的时间已经比我大学休课时间还多了啊。 所以我现在遇到最大的困难就是说，因为我没有，我我也没有学习动机啊，所以我也不知道怎么教学生哈。好，那所以现在蛮困难的，就是以我现在怎么办呢？就是办法教学生，教学生去教书嘛哈，就是要教学生去学东西，对不对？好，那但是我觉得说，但我觉得教育还是很重要啊，因为像像像我现在搞一家新的公司，在做医疗电子。那医疗电子的话，就是很小的公司啊，我们就十个人的公司，然后遇到最大的困难就是，主要困难是找不到人。 啊啊！因为我自己也在联发科工作，那所以我知道一个很大问题是，我不可能跟联发科那么大的公司抢人。那就算小一点公司，基本上也也是抢不到的哈。所以，与其这样呢，干脆就自己训练啊，自己自己自己从自己开始教，从粉丝开始教了哈。反正我们做一个产品要三年，所以等我教书教一教，差不多可能也也来得及哈。所以我的想法简单，就是在南部要弄个软铁厅啊，那。 怎么做呢？我也不知道怎么做哈，所以我从功能式开始训练好了哈，所以我觉得这是最简单的方法，好，所以我觉得，呃，只要是脑残，脑残以外的人应该都可以，都可以教了哈。好，然后那我们教就计划简单， <laughs> 因为其实电子学院的学生是很多的啊，像成大电子学院的话，就是呃大学部就有五百人了，啊，光大学部就五百人。 那如果再加研究所的话，就再乘，就是总人数就乘三，所以才乘以乘以大概一千两百人， <coughs> 一千两百到一千四百人左右哈。所以其些很惊人的数量，就是就是光成大电子学院哈，电机系跟资讯系。如果你把机械系啊，然后那个呃，反正就是把一些什么数学相关的，把它应用数学把它加进去的话，那就是两千人了哦。所以这是一个很惊人的事实哈。不过大家也知道一件事嘛， 就算是两千人，听起来也是没什么，就是感觉还是没什么战力哈。那问题在这里，因为你没有比较比较显著的东西哈。所以我的想法就是说，希望自动系的学生可以硬起来哈，因为自动系的学生其实蛮尴尬哈，就是看到硬节课就会就会软下去了哈，然后就觉得写完体就呼叫 A P I 哈，对啊，然后电那电机系同学其实蛮蛮尴尬，就是学了一题之后不知道 A P I 定在哪里哈。 呃，可能每天早上都会录下来哈。好，那就是说希望大家可以持久开发系统测试哈。那所以我在想法怎么做，就是想法做一些， <laughs> 做一些，就是我我们想要做一些东西出来啊，像这种啊。那这这学期开始做这个啊，就是一个四种嘛哈。然后我们选了一个方法，就是我们从板子都自己开始的要开始哈，就是因为我也不会做啦，所以就是开始就从从那个药开始哈。 然后再是，所以从这边可以看到，是左边是有一个按钮，对不对？是遥控器，啊，这就是这个是，啊，绿色，绿色，黑色，绿色。哦，对啊，好，不重要啊，就是总总之这个东西就是，这个是遥控板，这个这个这遥控器，啊，因为遥控器蛮贵的啊，遥控器你如果去买的话，这可能要两千块台币哈，然后但是自己做很便宜啊，自己做。 要要几个按钮就有几个按钮哦，然后这个东西很便宜大概就是成本应该是在四百块左右，那那这个飞控板其实在淘宝也有卖啊，那不过都很差，就是可能是八位元的哈，就很烂哈，那基本上我们是看不起八位元后所以我们就做做三十二位元哦。然后那这个东西也蛮便宜的，就是就是大概是大概五百块左右哈，所以这个四百这个五百哦 然后所以这样这样这样整个一台，然后再上整个这些配件，然淘宝可以买得到，所以大概再再加四四百块，所以一台大概就是一千一千一千左右就可以搞了哈。那这个东西其实我觉得有点用了哈，因为大家知道最近不是那个游戏还蛮多的哈，所以所以我们之前那个红中秋的时候，我们就想要拼一点哈，去去干嘛？去那边钓个纸鱼条哈，然后那个然后之前我还研究怎么把小鸭钓起来哈，不过现在小鸭还不红，我就就。 很麻烦哦，我们最想要募款哦，哎，把一只小鸭吊起来啊，或者是说丢掉一只鞋子啊，放到该放的地方去这样子。 <laughs> 不过这个我们现在还没有办法做到那么好哈，所以这是一个努力的方向。然后，总之我们就开始从硬体都要开始做哦。然后，大家可以在 GitHub 找啊，Q c o d o 已经有那个收 o 也找不到，就是可以在 GitHub 上哈，就把所有的硬体设计啊，哈，你看到所有的画面的硬体软体全部的那个 Source Code 都已经。 都已经丢出来，但是但是他没有做的很好，哈，因为我是希望说这个都是一个学生作业，哈，所以所以所以就是我们做一个教学来讲的话，就是就是做一个基底，哈，是可以飞的基底，然后可以可能会可能会不太飞的不太稳，哈，那学生就把它改到稳定的为止，哈，然后可能会做一些比较比较有趣的一个应用，哈，好，这是这是我的小组计划，哈，但是我是希望是这样，说希望大家在希望这些学生啊，在那个毕业的时候啊，可以也许可以知道。 自己呢可以做什么事的哈？那知道自己不适合做这一行也不是坏事啊。好，那早点知道要转系，好，这也不是坏事啊？因为与其说你念到硕士，然后再发现说自己不太适合啊，或者有的还有同学念到博士才知道不太适合啊，那其实很麻烦了。那你如果修这门课，你有机会，像我修这门课最年轻的同学呢是大学二年级的嘛？哦，所以如果说你二年级就知道自己不太适合，那那你现在转转转系或者是出？ 先当个病态，想一下自己要做什么哈。那这样我觉得也不是坏事的哈。那或者说，呃，基本上大家也知道一件事嘛，就是说我们讲现在，啊，那现在是，哎，这录有录音的哈，不能乱讲话，就说帮你消音啊。大家知道一件事，现在成大的排名呢，啊，这个这个是公开资讯，我就把它拿出来讲啊。这是去年的排名啊，啊，那去年排名的话，就是说，呃，成大的工学院的哈，你看啊。 连台大地理系跟台大地地地质系哈，地理系地理系呢，基本上追平了二类组的成大电机，哇！你知道这是什么事件吗？啊，我记得我以前念书的时候，成大电机我那时候还要可能第八志愿吧，哎，第第六还是第八，我就忘记了哈。然后我记得我以前念资讯系的话，好像排十一，好，有一段时间还排过第十名，哈。那有个悲剧是什么？那台大地理系呢，应该是排，如果没记错的话，应该是。 应该是二十八名吧，啊，也就是成大电机大概也是排二十八名。那大家知道一件事，那成大职工呢，那就是排三十名，啊，三十名算不错了啦，啊，所以就是说，基本上现在排名的话，如果是前三十名，假如成大职工是第三十名的话，那前那三十名里面可能有十五个都是台大，啊，就是从台大，你知道这什么鬼都有啊，从地质啊、地理啊，什么鬼的哈，就是这样，好，所以你要知道一个悲剧，就刚刚说，如果你念成大资讯系啊，基本上就是一个。 啊，不是特别好的学校了哈，就是就是就不是特别好的科系，就问题就这个哈。那但是问题是，资讯系吧，应该资工系要电子学院学的东西应该是很有用的哈，是可以来帮助大家的，在这个技能上的哈。所以所以我会告诉学生说，反正你连这个科系都比台大电子差了哈，所以所以。 你你可以追求成绩，但是我觉得追求作品可能更重要啊。好，那所以总之呢，就是希望说大家可以做一个作品啊。所以我是这样啊，期末的时候呢，期末有个展示会哈，然后邀请大个同学的那个同学的父母进来，好，或者说来赞助你的课程的人啊，来来来打分数啊。所以我基本上我不打分数哈，然后把你丢到机子网站啊，然后看看有没有办募到一些款啊。这样这样我们就不用花太多钱来拿学校的。 不用拿太多学校的经费哈，然后我们作业都是第 r e view 啊，然后会你的学弟学妹哈，所以你可以邀请，呃，我会邀请同学的学弟学妹来评分，然后同学可以邀请自己的父母来评分啊，然后就是一个 demo 秀，然后那 demo 秀可能可能可能一个四种飞行器，然后当然飞不起来的话一定是零分嘛哈，这个我想大家这个没话说嘛。 可能离分后当场把它嘎掉嘛，就类似这样哈。然后，但是，但是它可以把它改到好，那那再是说可能要有设定嘛，比方说它可以稳定的从 A D 飞到 B D 哈，然后可能要比赛谁飞得快，类似这种的哈。好， <coughs> 那我我们每个次的作业呢，之前在做这个四轴之前都是在写一些 embedded 的东西啦，那我主要问题就是因为说同学的那个 C 语言的国根本比较弱哈，所以其实前面可能三分之一的时间都在教大家写 C 程式哈。 大觉就很奇怪对不对？但是实际上我们这么这么做做也是哈。好，那其实除了做四走以外啊，其实之前有做过像这个啊，哦喂鱼的哈。然后大家知道喂鱼有个悲剧啊哈，就是有个同学说他做喂鱼机啊，他觉得好像很简单，比如说你去找你去找一个鱼缸来，好，然后那个寒假过去，呃，那个寒假过去啊，如果还没有那个死掉的话，我就给你分数哈。然后悲剧悲剧就是寒假过去那个鱼就死掉了，啊。 一缸的鱼死掉，因为那个卡住了，好，所以所以遇到这种事我怎么办？那至少给给他零分了，专辑就给他零分好了。所以就是说，就是说，其实我们要做一个可以可以动的东西了，哦。好，那所以我们今天来讲一下这个四轴啊，四轴。所以四轴是这样，就是说，呃，现在相关的设计啊，其实都已经在呃网上可以找得到啊，所以你可以找那个 Q Copy 啊。那基本上有有几个部分哈，跟大家介绍一下。 好，我们现在讲那个比较单纯东西好了啊。那我们是用，我们有这边有一个 F 的 F 的那个，就是 n o o i 和 NF NF 二四二四二四二四零一哈。那呃，你可以找一下在这边哈。我们先从飞控版好了，先讲一下飞控版的一个设计好了。好，那飞控版的设计是这样，就是说呃，其实做飞控其实是。 不全然是因为兴趣啦我觉得这也是很重要的地方，就是说希望是可以大家增加一个学习动机啊不过大家也知道一件事啊哈，因为很多人学习动机是为了拿到那张纸啊哈，所以呃每个人设定学习动机都不太一样。好，那总之我那时候的想法是说，我们不管怎样都要做出一个。 学习到 ARM 的 p r o c e s s o r 哈，那如果 ARM 的 processor 大家都知道，一件是说是拿出来做手机啊，就大家都知道啊，拿出来做手机会做出这种东西嘛，啊。不是说 apple 不好啦，就是说 apple 也许我觉得可能还不够有趣哈，所以我们想法是说，我们在上面呢，其实它与其说它这个是种飞行器哈，不如说叫大家从作业系统啊。 啊，到底层的工具啊，好，然后到上面的飞行控制啊，然后 PC 端要遥控软体啊，然后监控软体啊，啊，都可以自己写，好。那听到自己写的时候，觉得有些人会觉得很开心啊，但多数人会觉得很恐怖了啊。那所以我们就希望说，我们给一个基底吧，好，让大家来改改，看，啊。那那那处理器的话，是我们选定是 STM3 和 F4，那就像是 on t h Cortex A8。 c o d e l s s c o d e l e s s M 哈 c o d e l e s s M4 那它其实蛮强的，它主频主频的时脉有1六8八阿赫兹哈，然后有里面有 DSP，然后有有浮点运算，那目前没有用到 DSP 啦哦，那其实这个东这个硬体其实已经超过超过实际上的需求了哈。如果你有看另外一个滑雪啊，叫叫做叫这个。 swan 的话是一个滑卷哦，那这是一个一个怎样的滑卷呢？啊，它是一个飞行飞行控制的一个滑卷，然后它的主板呢其实是比较是比较差的哈，它是用 xmail 的。那这这个滑卷在做什么事呢？你看啊，么简大，好，对对，它这个基本上它它是另外一个 open source 的滑觉哦，那它基本上就是好几个飞，你就想象好几个小型的四轴。 大概这么大，然后可以这样？就是排队啊，然后到处飞来飞去啊，哈，然后彼此可以知道，个体都可以知道彼此的存在。好，那这样东西其实它上面是用一个，它上面用的是 ARM 的处理器啊，哈，那运算能力是比较相对来讲是比较弱的，哈。那我们是希望说，我们可以直接用到，就是说，实际上我们用的东西不是只是拿来做飞行控制的，哈。那就需要说大家对 ARM 的那个处理器可以更熟悉啊，所以我们一开始选比较。 运算能力比较强的哈，那这样的话，也许呢，如果有以后有同学以后要到一些公司工作啊，然后联发科啊，或者是呃，Intel 啊，或者是甚至去 Qualcomm， <coughs> 你你就也许可以学的东西可以多一点哈。所以飞这飞你公司说真的是指一个顺便的哈。然我们来看一下其他的元件的哈。那其他元件的话就是九轴啊，IMU 的，然后就九九轴的那个九轴的感测。 然后再再就是无线传输，刚才讲过哈，就是那个诺迪克哈。然后再储存话会存一些轨迹嘛哈，存一些轨迹。然后我们那时候是希望说它可以拍照啊，对，就是拍照，就是你就知道那个一些大熊啊最喜欢做的事情嘛哈，就是就是大熊啊会会。 会会用个竹蜻蜓啊，然后前往那个静香啊，是叫静香吗？好，就静香他家哦，做他喜欢做的事情啊。那那我们是希望说这样的四种可以做这样的东西啊，所以有一个四种操作啊。那除了这以外，的话，还有 SPI 的界面啊，SPI，然后 SPI 的话就是接主要是接那个 camera 啊。那所以在这个板子上啊，所以因为因为没有带过来啊，因为有点大只啊，我实在不知道那怎么带过来哈。那 啊，不过没关系，我会那么陆续拍一些影片出来嘛。基本上他的基本上现在想法就是说，里面上面有个主板，然后还有一个飞行呃，就是主板的话就是飞控板。那飞控板上面上面还可以加一个 camera 啊，那可以做什么事情？可以做录影。那除了做录影外，其实还可以做一件事，就是比方说空拍，好。 就是这个其实比去那个静香她家拍照还有意义啦哈。比如说，你要想象啊，就是像，比方说像成功大学好了，你如果在酷狗没有搜寻成功大学，那你就发现成功大学有九个校区，然后九个校区非常的非常的多哈，有可能在台南市的东区，也可能在哪里，在那个高铁站附近也有校区哈。今天基本上存在有九个校区，那可是你在。 故宫 a p 上，你会发现一个很悲剧的事情，就是他会跟你讲说，叫做成功校区、光复校区、自强校区啊、立体校区。但是其实你如果用那个地形来看的话，你会发现糊糊的啊。所以说像学校的话，就是基本上就是有解析度都很有限。那这时候你的你可以做什么事呢？你就可以放啊，然后放个几台那个是否飞行器干嘛？然后开始开始录。那录完之后呢，你就可以用一些影像。 你像处理的这些技巧，你怎样把它合成起来？好，然后这是可以得到一个深度，好，深度的资讯这这些还蛮重要的。好，那你知道深度的资讯有会有什么用呢？给大家看一个东西哈。你有一个深度资讯的话，你可以做什么事呢？深度资讯，我们看一下啊，像这样的东西。你有一个深度资讯呢，那接着你就可以做做一些。 呃，等一下，你有深度资讯的话，就是像这样子啊。大家想象这边有好多点，那为什么这边有点呢？基本上就是说我今天用 camera 啊，去去追踪这个这这些物件哈。那我我知道这些，我能够辨识出来这些物件，那辨识出这些物件之后，我可以知道它的深度。那我知道它深度之后呢，我可以来来做什么事呢？我可以做，比方说像 AR 啊。 然后这是一个在 iPhone 上的展示啊，所以大家知道一件事啊，其实运算量哈，这些运算量其实都已经可以接受哈，这是在 iPhone 上啊，实际上是这样呈现哈。那你就想象你今天那个，你今天的那个四轴飞行器啊，上面吊了一个 iPhone 啊，基本上我们现在量量量过了，黄色小样我们是可以吊起来了，然后神送的那种比较大的 X4 的手机是可以吊起来。那所以就想象四轴飞行器吊出吊起一个 iPhone 之后，你会做什么事？你就会在上面写一个城市。 好，那你可以抓它那个，抓它的深度。那抓它深度之后，你可以做什么事呢？你就可以，你可以虚构一些环境哈。所以你可以假设说，我我把一个校园拍起来之后啊，那你可以怎样？你可以在上面，在这边摆设一些物物件，就是额外的物件出来哈，就是这种 AR 的应用。那你可以看到这个点啊。 这点点都是我们抓到抓到东西哈，所以你可以开始开始看到，我今天有这个深度了哈，所以你就可以说，你说把校车画出来之后，你可以做什么事？你可以直接在那边拍电影啊，就是因为你这些深度点都有了，然后你这些返场的都有哈，然后最有趣的地方是说呢，这些资料量其实不是很大，好，就说。 呃，就算资料量很大也没关系，因为现在手机容量很大啊，所以没在怕啊。那你会觉得说，哎，那预算不够怎么办？好，不要放心啊，不要不要担心啊。现在现在手机的特色就是要几核有几核嘛哈，所以现在手机四核就没什么了不起的哈。那明年出的可能就八核啊，对我们来讲都是一个相对讲很低的成本哈。我们只要想办法搞出一台。 一台手机又平板哈，那在上面写写一些安卓城市或 iPhone 城市哈，你可以做这样这样的事情哈。然后这这件事本身可以跟飞控是独立的啊，所以所以这个好玩地方是什么呢？就是说你可以把刚的那些应用呢，你可以专注在把飞行这件事做好啊。然后你说有个飞控，所以我们有个飞控版。 那飞控板的话，对，那我们现在是接 SPI 板，一下拿回来，那也许可以以后可以考虑用 USB 哈，把它把它接回来，哦，所以今天 S 呃 USB 是预留这种运用，运用就是说，也许我是接一个平板啊，那就说平板我们可能要把一些东西拆掉，把它然后把平板面板拆掉哈，就是降低它的那个重量，哦，那再来就是有两个 ADC 的 channel，然后再测量电量啊，然后还有 PWM 十二个啊，那十二个主要是那个飞行的部分哦 然后意外的话可以接 GPS 模组、蓝牙跟 S 二三二，那主要是 S 二三二，它是拿来 debug 的，是，是 S 分析，是吧？S 分析，S 分其实有的，我们可以看一下，来看一下，这底下有那个，底下有那个赞助专线，好吧？好，下赞助一下课程。好，所以我们来看一下这个主板，飞控板，好，飞控板。 所以我从蓝牙模组开始讲好了，蓝牙模组是我们现在最贵的东西啊，就是蓝牙模组大概零售价要还蛮贵的啊，零售价就是要大概六六七百块，哦，其实还蛮贵的。那所以我们打算在自己来设计 F 的马就好了，就是自己焊 F 马就好。听说这样子自己弄的 F 的有机会把成本压到压到一百块以内啊，所以。 我觉得也是蛮酷的哈。好，那 iPhone 的外呢，我现在要重新设计了哈。那基本上它就是，你就想象它就是一个，你就是想象，也许我们今天手机呃，note 上果有一个小的档口，然后它可以做做频的动作的话，可以可以给它做资料通讯啊。然后 iPhone 这边是接 SPI 接面到 S 键三个 F4，然后电压电阻在这里。 然后呃，i i square 七的话主要是在那个在那个九州，啊，所以大家如果要问到的话，其实 i square 七是九九州的部分，啊，然后呃，s d 读写，啊，那 k 码在这里，好，那那 usb 呢主要是预留给那个平板啊，所以所以我们现在有在考虑说在。 在明年二月开始，我们可能会想办法弄到一小笔钱了哈，啊，需需要大家捐款卡借条，啊，然后我们如果弄到小一小笔钱，我们可以做什么事？我们我们在考虑把它改成八种，好，因为大家知道陈大有的科技叫航太系啊，其实这个航太系很有趣哦，陈大航太系在三年前就做出八种的飞行器了，啊，而且那些论文都相关论文都发表，那这个大悲剧是什么？大家都知道啊，航太系的同学就是数学很强，然后实做可能还不错，可是遇到一件事就是不太会写实式。 啊，那自工系的同学就是可能演算法哎，OK，但不知道演算法拿来干嘛的哈，所以从头到尾，演算法是拿来考试啊。那考进，然后进进入一家公司，可能就忘光了哈。这是自工系的学生以去。那我们就希望说呢，我们也许可以跟自呃，让自工系的同学跟电机系还有航太系可以合作哈。所以我们明年目标是改成八轴。那八轴什么好处？八轴的话就是可以飞得比较稳哈。那大家之前在一些那个一些可能在一些媒体上看到一些报一些报道嘛，一些。 那些那个什么那些 demo 片哦，那我觉得大家不要觉得妄自菲薄了啊，因为其实说真的，我们这样子做一做，大概一台，我们只估计是说成本大概是在两千两千元左右上下啊。那如果说可以把 iPhone 那些做调整的话，有机会压到一千一千八啊。那一千八表示什么事？一千八表示说，也许呢有机会卖到台币可能四千啊，或者。 这个论据哈，那假设有一天又有游行的时候，对不对？我们又可以拿出来研究一下哈。好，那 <coughs> 它的飞控板是这样的，好，那是这是飞控板的那个样子，好，那是 two 哈。那所以这边的界面哈，大概大致上可以对应过来。然后飞控板，好，那我们看一下这上面文件，啊，这个地方就是那个 IMU 九部分啊，然后然后有我们有预留那个。 就是接那个 camera port 哈，然后背面这边有 SD 卡哈，所以其实大家可以看到说这个设计啊，其实是可以还还还算可以做蛮多事的哈。那我们是希望说我们做这样的开放一体出来哈，除了做教学哈，就是说嵌入式系统啊教学，也许呢，我们大一的城市设计呢就来。 就拿这个来用啊，就说你要想象你是写写城市啊，那写是大家知道写城市是写的什么八个环或问题啦，哈，或是那个什么 quick sort 啦，bubble sort 啊，其实没什么感觉对不对？啊，按今天把那城市导入进去飞起来，好，那比方说我们要做什么事，叫你记录轨迹啊，飞行的时候记录轨迹，那你就遇到什么事，你需要治疗结构对不对？好，那然后再是，你还需要一个什么事？你还需要一个呃演算法的调整，好，比方说你今天。 先拿拿这个来东西来教那个作业系统啊，你就 schedule 你就知道了哈，就是要设计那种 low latency 的 schedule 哦，那就很困难的，嘛。好，好，那 iPhone 地方在这里哦。现在 iPhone 是一个比较大的罩门，就是说因为我们没有这方面的那个知识啊，哈，所以在飞行的时候会扰动，那扰动的话其实会有干扰，所以变成说我们遥控其实不能飞太远哦，理论上可以到一公里，但是实际上我们测过大概五百五百公尺就就没了，好，所以比较悲剧一点。 好，那大概飞行成这样，是我们基本上都只能在晚上拍啦，啊，因为白天的时候会有那个，你知道大家大家知道，就是白天的时候大学会有那个哈，很多很多人家在在学校遛小孩的哈，所以我们怕伤到小孩哈，我们没哦，所以我们只能在晚上飞。 <coughs> 好，那所以基本上这个飞行是，然后那最近有在做那个 auto 拍的，啊，那 auto o 的是什么事呢？auto o 的就是让。 就说基本的工作做完之后啊，基本上都是那个，都是剩下都是软体的东西啊。那摩托派就说我要我要让它这个飞行过程啊，就是要让呃除了记录轨迹以外，它要可以从 A 地到飞到 B 地。那给大家看一些比较做的比较好的版本啊，就是这是另外一个滑雪叫 DIY Zoom 啊，它算是比较早期的啊那。 这是那个 MATLAB 哦，他们在做，就是说我怎么飞行的时候，啊，我有可这样四种，然后我可以记录怎下我的 X、X、Y 哦，那这些软体析其实还不错，就是大部分都有 Open Source 哦，所以我们的想法就是我们的硬体也是也是 Open Source，那基本上我有两种授权一个是 GPL，一个是 BSD 授权啊，然后再就是我们要去做这这种工具啊，工具要干嘛呢？工具来，工具来记录轨迹好，那记录轨迹之后呢？ 有没有看到这个有两两两种那个影片，两个两种的哈，一个是人啊拿着那个摄影机去拍的啊，这是人去拍的。那另外是他自己拍的，好，家自己拍有没有看到？像那个像像当时那当时也研究里面看到一件事，就是就是人看的时候呢是很抖的，但机器看的时候还好，尤其看那机器的感觉，好，这机器去就是。 那个四轴上面的那个天马哈拍出来的东西，其实你会看到一个很大照片在哪里？就是其实是其实看不太清楚的啊，但是人呢，其实看很清楚，为为什么？因为你的天马是很好的哈。你会做你你除了 focus 会，就是你除了那个呃会去修正以外哈，就是做白平衡啊，还有做做那个整个色色素的调整以外啊，好，就是基本上人本身呢，在拍摄的时候他会自己调整。 可是，这可以看到说，放在上面的不会那个 c a 啊，基本上是是不会做太多调整的，它就忠实的反应把那个资料收进来啊。那当然它会过滤，比方说像那个不可见光啊，IR 的第二层，它会做这种最基本的一个调整啊。那你可以看到说，在这个阶梯的时候是超吃亏的啊。比方说，如果我们要做高度拍的，遇到这种资讯基本上是没有可能救不了的，因为你 对，就是转转导，这是现在一个很大的问题哈。啊，不过我觉得危机就是转机啦哈，因为呃，全世界做这件事还有很多单位是没办法这件事做好的哈。那我觉得在学校做这件事还蛮好的哈，因为我个人是对学术没什么太大兴趣的哈。啊，我个我个人在学校教书的唯一动力就是教的书，也许呢有有百分之三的学生愿意到我公司那也许我就可以就可以赚一点钱哈。啊，不是，就是说就是我对那个那个教育的。 我不知道怎么教书啦，说真的哈，但是我觉得说让学生要能够做一点东西出来了哈。那对我们来讲的话，就是说，呃，也许我们可以跟一些单位合作啊，光成大就很多啦，从成大机械系啊，哈，成大航太系啊，哈，反正就是光成大就很多哈，那其实有非常多老师在做这方面的研究啊， <clears throat> 但是研究本身都是脱钩的哈，就大家知道，那研究本身跟实际上都是脱钩的哈，所以我们是希望说，我们把这东西做到够便宜哈。那那我们我们年底。 那去明年明年一月哦，我会把它丢在 f l y m V 哦一个机资网站哦。好，请大家再考虑一下哈。好，那我们就希望说它可以是一个一个一个研究平台哈。那其实我们那时候不是，其实最早我们是拿来卖东西的哈，因为说真的就是我们是拿来拿来做飞行控制的哈。好，那接着我们来解释一下哈，解释一下那个解释一下啊中间的动作哈。 好，那这边有几个项目哈，这边有几个 open source 的项目啊，那基本上还是都还算还蛮频繁的哈。好，那基本上就是说，呃，基本上这有几个哈， <coughs> 这是飞控的啊，就是刚才一块板子啊。然后，再就是有一个有一个叫做什么，就是呃，就是遥控器的啊，这个遥控器给大家看一下照片，你在哪里？ 就是，呃，在现在的那个系统那个系统设计上哈。 有有做一个比较有趣的一个事情啊，就是说，呃，那个遥控器啊，本身是一个五寸的一个五寸的游戏机啊，那所以相关的轨迹啊，可以在遥控器上面看得到啊。那现在我在考虑一件事，就是说出两种版本，一个是做遥控器啊，因为大家都知道像我刚才讲的哈，就是。 大家不是大家知道，大家听过，就是说现在市面上遥控器要可能一台要卖到两千块以上哈，但我们算过啊，这个成本呢就是大概四百块左右啊。那如果说我做一些调整哈，然后尽可能全部用收费去比 a y 哈，那把这个东西 open source 出来了，也许呢，最后呢我们售价哈，就是考虑一下成本费，也许售价就是卖到一千块。然后一千块可以做什么事？你可以自己设计你你自己的那个呃遥控器，然后你可以怎样完全用触碰的啊？就是我们上面可以放个。 多多点的触碰哈，所以你们商家比较有趣啊，因为以前的那个控制器比较贵的地方就在于说它的那个机构啊，还有一些动作比较麻烦一点哦。然后甚至有有没有可能，我们在想一件事，有没有可能我们今天把它做一个小型转板来干嘛？就是你用你的平板，然后接一个 USB，好，那如果是你做的系统，也许要做一些 hack 啦。我们现在还在研究，就是说也许是透过蓝牙，或者透过什么的，透过一个小的转板，然后你就放在平板旁边，那你开始用你的平板来做遥控。 那这样的好处在哪？你就说，也许我们可以提出一些 API 出来啊，提出一些 API 出来，然后可能可以让让一些热血人去写一些 App 的哈。所以，我们最近有在看那个遥控的东西啦哈，就是就是一些 App 的哈。所以，其实 App 呢，除了写这种东西以外呢，其实还可以做很多有趣的事情啊。好，你 <laughs> 吓大的。好。 好，我认真讲啊，不要打混，不要打混。好，大家那个说 e 的么？ <coughs> 好，source code 的组成就是飞控。好，那飞控的话呢，基本上我们现在用的 K 的软体呢，不是 open source 的啊，抱歉啊，但是也许有机会，大家有机会把它换成 open source 的啊。 <coughs> 那呃，我们现在用的那个板子哈，给大家看一下，是，就是这个，好，就是就是我们现在用的是商业商业的软体啊。那那个因为最早的那个硬体设计是一个中原大学同学帮忙做的哈，所以。 那我们有在考虑一件事，就是说我们现在那些相关设计都是都是 G P U open 出来哦，那也许我们也许明年啊用会用更瘦的东西重新重新再画一次哈，maybe 好，好，然后我们来看一下它里面的结构哦，就说这个飞控啊，还有一些结构，然后 L E D，然后铝然后电电阻电容，然后然后 I C，然后再是那个卡耐特，然后然后还有。 还有像 SD 卡这个啊，所以基本上它的成本啊，就是原件大概就使用这些啊，其实其实是是蛮低的啊， <coughs> 就是那个价钱也蛮低的啊。然后我们来看一下那个 p r o t o 部分，那 p r o t 部分呢，就是主要是这边的几个嘛哈，比方说这个 U R 部分啊，然后然后就是 M U 哈，那这是 Test 开头就是测试的部分哈，那所以在我们的课程就是。 会设计一些，会设计一些这种作业啊，给同学去改看啊，让让同学去做分数报告啊。 <coughs> 然后我们来看一下真正的东西啊，真正东西在哪里啊，真正东西在在这里啊，就是一个一个就是飞飞控啊。然后里面有些东西比较麻烦一点哈，比方说这是呃 f l y recorder 哈，就是说它要把那些航迹哈记录在 SD 卡里面哈，所以你可能要这样？ 你要自己要弄一个 FATFS 啊，因为 SD 卡的预设格式是 FAT 嘛啊，所以你要导入档个系统弄进去啊？然后弄个档案系统之之外呢？哈，那在 ST 呢？啊，一发半导体啊，它有提供一些标准的界面啊，然后有个东西叫 CNSS 啊，可能有些人比较熟，这个可能有些人比较不清楚啊。它基本上是按定义出来的一个软体界面，就是说。 说现在的，先用。好，那它是按定义出来的界面啊。那界面可以做什么事？就是市面上的麦克风做的供应商很多啦，T I 啊，S T 啊，然后呃，还有帮台湾的哈，像什么新唐啊，哈，有一大堆。那基本上它就是一个界面。然后这界面的话，就是说它让很多供应商哈有一个一致的界面。所以我们这边也是会去使用 C N S。 S S 的那个函数库啊，然后这边有 S T 提供多一些标准函数库，所以你可以简化大量大很多设计啊，比方说 R T C 啊、U 啊、Timer 啊，啊，然后那个 S P I P W S 啊这些周边的处理哈，就可以比较专心的在主体的部分啊。那主体的部分的话，就是呃需要考虑到一些地方啊，主体的话什么的，主体方案说从呃 S B I O 啊，还有这些啊。 那我们是希望说明年啊，明年我们可以为了这台机器啊，再自己再开发一套作业系统。那实际上我们最近今年有在这么做了啊，就是我们有已经有开发了一套作业系统啊。所以在在我们的课程上啊，就是如果大家有兴趣话，可以来看一下这个课程啊。那基本上就是我们有从案开始去探讨啊，介绍案之后啊，然后介绍一些开发工具啊，啊案的一些 i n 开 c 一些 o n 啊，啊，然后分组报告基本上都在报告那个。 报告分组报告基本上都在报告，报告那些就是周周边东西啊，好，所以，我们课程是这样规划，就是我们会进行到一半的时候就开始把这些周边啊、GPIO 啊、e D c 啊、R d c 啊做做介绍。那在这之前呢，我们是做什么事呢？我们之前就说会跟会拿上个学期同学写出来的作业系统。 是，就是上个学期啊，好，有强者同学啊，就写出一个小型作业系统，那所以这个作业系统就一直沿用下去了哈。所以我们目标是希望说，我们从软体、硬体到上面作业系统啊，然后也算法开发都可以自己做啊。那不见得要做的很专业啊，但是就是飞起来可以用，然后也许挂个鞋子可以丢到该丢的地方去哈。然后不见得会出个什么，也许就是一个一个噱头啦。但我觉得是。 飞起来哈，那其实你真的把一个东西做完，就会很有很有很有很有意思的哈。这当然那个啊那个业系统也是哈。那但是因为同学做的业系统可能会有一些比较比较不足的地方哈，所以我们在找我们在目前的话还是先用负压或先撑着用哈。那所以就是会有一些呃负压措时啊，我们可能增加一些档案系统啊，增加一些医疗的部分哦。 好，那所以我们这边来讲的话呢，它是一个目前的东西都还蛮小的啦，编译出来大概就是四十八、四十八 KB 左右哈，就是一个很小的东西哦。那其实这块板子上来还有蛮大的空间哦，它它的那个呃 Flash 啊，还有 i m e g e Bytes 啊，所以其实理论上可以放放比较多的东西哈。好，然后。 所以我们又有另外一门课啦，好，就又又在教作业系统啊。反正就是说，因为其实我我个人是这样的哦，其实我是我是想写作业系统的、啊，但大家知道一件事啊，作业系统要放对地方哦，不然就是被大家都会说做这个有什么意义嘛，这每次都被人家质疑这件事哈。那至于飞控来讲，它是一个很重要的事，就是说它整个东西的掌握度要够高哈。所以我后来又在发展一个作业系统嘛哈，就是可以放在这上面去的哈，就是它是可以在。 按 n codis n 好，那按 n codis n 这个产品线呢是来取代原本 on 是设计师干嘛？就是来取代原本 on seven on nine 好，那基本上大家在以前用过那个 f e a t u a l b o 哈，那以前用过 f e a t u a l b o 呢，基本上就是 on seven 或者 on nine 等级的哈。那这是 c o d e s n 要取代的范围。那现在 linux 啊，呃 linux 已经可以在 c o d e s n 执行，但是是蛮不错。 呃，Linux 哈，所以一个大问题就是它没有那个机体管理单元哈。那我们认为说这种很蹩脚的 Linux 那没什么屁用哈，所以我们就决定自干一套小型的作业系统哈。那所以这个作业系统也是来控做做一件事，就是来来控制这样以控板啊。那它可以用很多用途啊，就是像我们现在讲 I O T 啊，就物联物联网啊，其实你又需要一个够好的作业系统，够稳定的作业系统啊。那这个系统架构是说， <coughs> 就是。 它的本身是做很基本功能啊，就是它只管三件事，就是定制啊，然后那个执行区的管理啊，然后再是什么，就是 IPC 啊。所以基本上做系统本身，科 e 本身只做这三件事。那其他好玩的东西应该在 user space 哈。所以当然说那些砍 n t 啊，就是你可以想想象，就是说我有新的有算法，新的。 呃，新的 task 可建立哈，也许这些东西就是放在，有可能放在 SD 卡哈，把它载入的啊，甚至它可以透过什么，透过蓝牙或者是透过 RF r 哈，download 一段 m i c r o c o d e 哈，干嘛呢？就是就建立一个 task 哈，所以我是希望说可以建立一个这样的系统哈。那目前这个系统是很小哈，大概就是就是大概是五十 k 左右哈，就整个整个系统哈，当然说 m i c r o c o d e 再加一些上层的一些工具了哈，那。 但是呢，里面有很多地方是引用到 Linux 的东西的哈，就是从 Linux 出启发的哈，所以也做一个 t a b l e o s 哈，所以可以做 Dynamic Dynamic m p e m n t a t i o n 哈。那你可以做什么事？你可以去设定，比方说你你好奇某一段机体某一段 code 被执行几次啦，哈。啊， 所以可以用这样的机制来做出 bug 啦，你们可以这的机制做出呃，in device bug 哈。那其实这个是蛮重要的哈，因为很多 d e 很多 device 啊，像我们这种 device 的话，你说也许它不会出冷面，但是我们会遇到的问题就是它飞飞的过程中，我们要怎么这样 debug？ 你当然不可能用 GDP，然后整个那样，就是它飞到哪里你就跟着跑到哪里去的，当然不是这样的，对不对？好，所以大家知道问题来了啊，所以你需要一个怎样轻量级的 bug，其是 device 的 bug 啊？因为你可能会飞啊。假设我们今天可以做得好的话，也许我们有机会飞个一公里，好，那一公里可能中间会遇到一些 bug 哈，所以你会遇到一个就是 bug 问题啊，所以在设计早期又遇到设计这个机制啊哈。 然后它是一个很很单纯的设计，是年货的设计哈，是尽可能让克隆做的很小。但是除了这件事以外，它有一个 NPU 哈，在 Core i7 上面还有 NPU，那边可 o t 太 u n i n u n i t 哈。那我个人觉得这是一个比较蛮有趣的事情啊，就是我们有配设计一个小型的克隆，然后上面配 e 可能都是被机密管理保护的哈。那 然后再来是说，作业系统本身呢，只只提供十一个系统呼叫啊，那其他都在 User Space 做啊啊。然后有一些基本的那个 Debugging 哈。然后，刚刚我们提到 FreeRTOS 啊是 G P L 哈，那我们是希望说我们一个作业系统是 B S D license 哈。那这样的话，在这个装置上的那个弹性会比较比较高了哈。好，那这个是我们在下一个下一个学期要做的事情哈。 好，那目前来讲的话，就是说，好，再回顾一下我们之前现在做的东西啊。那现在回顾来讲的话，我们做的东西，现在做的东西是这样哈，就是说，呃，呃，有飞行控制啊，然后包含说录影啊，录影部分，飞行控制录影，然后平衡啊，然后那个那个那个那个遥控器啊，遥遥控器，然后然后再是。 哦，那个视觉化工具就是记录它轨迹的，这里写哈。那最近在做的东西就是 Auto Pi 的啊，那后 Auto Pi 的话，其实做这件事其实还蛮好，就是说有很多演算法都已经有了哈，所以我们基本上把一些演算法放进进来啊。那我们是需要说有一个这样的一个参考设计。那除了这以外的话，就是像刚才大家看得到的哈，基本上大家看到所有的那个图啊哈，基本上都是啊不是啊，不是这样子的哈，是就是大家可以看到的那个图片啊，刚才我们修。 很重要啊！反正你看到那些图片啊，基本上就是那个，基本上是基本上就是硬体啊，那些硬体设计呢，其实在这边都可以取得到啊。就是这边哈维的部分哈，那那也从 OpenSourc 出来哈。然后包含这个也是哈，就是反正目录都是一样的啊，就这种这两种模式哈。那时候有 PCB 啊，然后甚至连泵的那个型号哈，都都有 Open OpenSourc 哈。 然后，呃，阿阿西阿西的是那个现在到二点零哈，那那最近还要再更新一下。那最新的版本是硬体最新版本是十一月一号，那我估计在下个月还在洗一次版，就是会有一个调整哈。为了飞控还有一些 cost down 哈，就是调整。那目标是希望做在就整套这样，大家可以看到一个套件啊，包含遥控那些套件哦，我们是需要说把车把最终的价格压到。 千块哦。那这样也许有一些学校啊，个个个体啊哈，像各位这种很对东电脑很有兴趣的人哈，就可以拿来玩看哈。然后也许有一些 income 可以来 support 我们的课程哈，因为大家知道一件事哈，在大学开课的哈，这是我后来才知道啊，在大学开课遇到一种悲剧事情哈， <laughs> 在大学开课还是会钱不够的哈，就是啊，所以我们是希望说我们有一门课呢，教学生做一个真正能用的东西啊，然后。 只要学生弄个能用东西啊，然后是可以卖到钱的哈。因为我觉得这件事蛮重要的啦。如果你说你说你学生时代做出来东西啊，如果卖不到两万块啊啊，那你怎么你怎么有资格跟跟以后跟老板说我年薪要百万哈？你以前做的东西都卖不到两万块三万块啊。那我说你以前做东西不见得要卖钱哦，可能都没有人要关注哈。那你要怎么说服老板说叫老板给你高一点薪哈？ 薪水哈，因为你要老板给你多一点钱啊，有个前提嘛，因为公司是盈利单位嘛，所以你应该做什么事呢？你应该帮公司赚到钱。那你帮公司赚到钱，你薪水应该有机会变多啊。好，那总之呢，给大家一个机会，就是做做一个做一个做一个电子产品啊，也许是半成品啊。那上学期的同学还做一件事，就还蛮有趣的，就是做呃自动煮咖啡机啊，就咖啡就做一个很特别的咖啡机啊。 那现在已经开始有找到一些资金哦，要就所以那个同学就决定下个学期要要要来创业了哈。那我觉得这这也是蛮好的哦。可能一学期只能教到两个同学会，可能有一学期可能有办法教到一个同学可以像刚那个 RT UB 啊，可以冲到自盖的作业系统啊。可能就一两个同学这样子哈。那可能有一个同学一个学期就只有一两个同学会会想要去创业的哈。 然后，当然我知道其他人都可能有很大比例想去联排科然后想去其他的单位啦。不过，我觉得也不是坏事啊，在学校教书就是这样哈。有时候遇到各式各样的学生哈。好，所以嗯，对相关资料呢，可以有兴趣啊，可以来参考一下我们这个网站哈，无名的网站。那包含什么东西呢？上面包含了包含了课程资讯啊，就是上课的上课的教材啊。 然后，呃，像刚才这门课已经开了第二第二年了哈，就是进阶嵌入式系统开发哈。其实这本这不是要进阶啦哈，其实大家都知道，我刚才讲那东西都是很初阶的哈。实实所以，我本来要叫初阶啦哈。但但是大家知道一件事嘛哈，现在大学院校扭曲啦。我本来就写基础，基础嵌入式系统，就你知道吗？当时是。 这变成通识课了啊，能这样子的啊。 <laughs> 对啊，就是说，那那个西班牙人就说，不能开这个基基础课啦，我们只东西要开开比较深入的课，所以他就把它改成季节了哈。那那大家知道，件事，改了就不能改，就是换一旦决定就不能换啊，这是悲剧啊。你你要换那个课程名称，还要再提那个，就是提到那个。 学校那个就是不是资讯系统就好了，就是要到那个电子学院，然后再上三个重考。以你想过把基础拿掉吗？啊，你想过把基础拿掉。我没有，这个东西太基础了。因为我是说，因为是基，因为是基础，但是基础不也不然你把基础拿掉吗？哦，不对，系上有一有课叫嵌入式系统的？对，不能撞脸，哎，不能撞脸，对。然后电机系有叫嵌入式系统，所以不能撞脸啊。所以我就我就说，不能撞脸就叫基础嘛，哎。 对， <laughs> 然后在上在在今年也有一门课就是讲那个作业系统哈，所以就是呃，有我来看一下课程哈，就是说就是带着大家设计一个作业系统哈。然后那时候遇到一些有趣的事情啊，比方说遇到遇到那个高铁啊，就是说听说重开机就好，对不对？遇到这件事太生气了，所以教大家， <laughs> 教大家来看那个高铁对不对？好，所以我们来开始干嘛？我们来我们来设计一个。 火车系统啊，就是做 simulation 哈，然后然后我们在干嘛呢？所以作业在做什么？呢？作业就是来做出一个，就是我们就做一个模拟系统啊。那模拟系统干嘛呢？就是来来控制它哈。所以我们的我们的作业系统序来控制那个控制我们的控制，就模拟一套那个火车的火车的系统啊。不过不是高铁啊，是模拟火车啊。因为我从头到手头到知道这种火车，所以我能够做出来 model 就是火车啊。所以就类似这样的课啊，那。 所以其实刚开始讲那个东西，其实是是一个那个，是说是否也许有办法赚到一点钱，然后那可以贴补我们的费用，然后那因为我跟学校说，只要给我二十二 K，我就以开课了哈。好，但是目前距离这个目标还蛮蛮有点远的哈，因为我们开一门课，这一笔材料费大概要大概要七万块左右哈，那。 就算老师不拿钱的话，还是要还是要七万块哈。那如果说学期末可以卖掉几组的话，也许可以补贴五万块嘛。哦。但是可能还还可能有。如果就是说学生卖的东西要卖到五万块哈，这样我们开一堂课才要两万块才开得了哈。好，那除了这个以外，我们会有邀请一些一些一些人来演讲哦。我们之前有邀请过，像这学期我们有邀请过呃伦敦帝国理工大学的。 的一个博士博士班的学生哦，跟我们讲解多那些视觉控制啦哈，然后也有邀请那个，这就是这个礼拜哦，也会邀请那个 Ben 哈，就是那个那个侏罗斯那个 Ben 哈，那来讲那个 3D printer 好，然后这个月底还邀请那个 PC m a n e 跟大家聊一聊那个 open source 的开发哈，然后医为什么可以写成视频。 啊什么？哦对对，类是这的东西。啊。好，OK，好，那大家讲到这边啊，就是大家有什么问题吗？有什么问题？我我有个问题，这样，这个 STAR 不是有有要那个中国中南市上面有四种，对啊，你为什么没有考虑放 STAR？呃。 没有，因为第一个我们做不好了啊。然后第二个是说，呃，我们是顺便来赚钱的啦，顺便啊。那有个大问题是说，我觉得你的问题应该是指，其实市面上已有很多的套件，了啊。但问题是说，呃，他就算把数字扣放出来，其实你还不知道中间过程，是他不知道刷几次，你不知道，是，对啊。其实大问题是，我看那个随机罗马体是不是这样？那你根本就不知道可以改进，怎么可以去调整它，不知道啊。那我觉得对我来讲，这是一个学习嘛。 因为这个东西我不懂啊，那我就跟学生说，我跟大家讲说，大家好，我不懂四种啊，我现在开始做四种，好吧？我我我在暑假开始做四种，其实我不懂啊，对啊，但是至少做一做，感觉好像也没有想到这么难，大概三个月可以可以飞起来，然后现在可以开始做 o n p 的，其实这是过程啊。我觉得最困难就是这件事是。那像我们 Open Source 出来，其实其他人也是遇到一样问题啊，就是中间要多少调整，然后再是说有多少 Open s o c e 的东西可以可以交叉使用。 哦，这是这是我不懂的，所以现在只能做一件事，教育学学生。好，反正他有分数压力，他就认真做了嘛，好。然后教育学生，大家来改改看，对吧？这是这是其实我是最想做的是这件事的哈。那当然最后产出一些东西，丢到一些知识网站，有人愿意有一些懂的，然后我们开课的那个课程压力就不会那么大，也是也是一个方式。为什么开课会有那个基本，就是那个。 硬体费是，呃，是这个有录影哦，等下跟你讲啊， <laughs> 因为小弟我也是大学老师嘛，所以有些事都不好意思讲啦。对啊，就是简单讲，就是说我们，没有压力。就这个东西，其实你要想，就是它其实纳税人的钱，是纳税人的钱要被执行，对啊，那就要被 review。那大家知道一件事嘛，就是我们 review 的机制太差了，对啊。 这是这是公开事实，是那所以最简单就是说，以前有老师这样上课吗？很少。我们现在台湾听过啊，对。就算科大现在也是这样教，因为科大老师也是从交大来的，从台大来的。好，那台大以前教什么？教大教什么？你到龙华，你到什么也是这样教吗？对，好，所以所以，我开这门课的时候是跟西郎说，最终目标是希望说我们一毛钱都不拿啊，就是学校只要出场地就好。了。 然后我还会还会把一些钱捐回去的哈，不过距离这个目标还很远呢哈。我先从开一门课只花两万块开始， <laughs> 二十二 k 啦，哎，就是目标是这样的哈。给我二十二 k 开一门课，我可以教出来学生是六十六 k 月薪的啊。好，还有问题吗？会不会怕招不到学生？准？呃，觉得太难了，不来修。 呃，反正他不来修是他的损失嘛，哎，是不至于的，因为说大概，呃，休课的同学大概会有三十个同学，然后旁听大概有加起来大概四十八个，啊，所以那当然会会衰衰减的哈，但是到学期末的时候，基本上都是去年影响，就是大概会有旁听，大家还是会有到，就休课加旁听，大家还是有四十的，啊，所以就是还还 OK 啦，很好的情况。 呃，应该是平均比会越来越高，然后 <laughs> 啊，也对啊，也也会有啊，对啊，这这是没办法，对，因为其实现在麻烦，就是说现在大学的课程太多了，对啊，好像我们开这个新的课，那老那个那个高层就只是说，为什么开云端的课？Big data，我就说我我就不知道什么叫 Big data，我说我只知道 Big Trouble，我 <laughs> 就是你不觉得念到研究所一年级了，电子烟都不懂？ 吸尘器也不懂，然后看他什么鬼都会怕，计算机是不懂啊。问他派分那也答不出来，看他 cash 答不出来，问他 cash 就答快球，问他快球就答快球，啊，跟他讲，啊，那就问他有没有人手，对对对，我不能就不那这是这是真的事情吗？对，那这不是这个 big 这不是 big trouble 吗？因为他的能力跟大学一年级有什么差别？对，然后问他那个 contentions x 的积分是什么答不出来？嗯。 这个太夸张了，大一的学生可以答出来了，到了硕一就答不出来了。然后说：啊，我忘光了。我说：你的程度跟大跟中文系有什么差别？中文系也答不出来，你也差不多答不出来，就是一样的啊，对不对？好，这这这这 big trouble，对不对？所以我觉得 big trouble 也许可以解决，big trouble 其中一部分，但是 big day 好像对我来的太远了，我也没有我也没有搞过什么 Facebook 的东西啊。我说为什么？说为什么不开 big day a 的课啊？不开那种什么云端与什么鬼的，对不对？啊？ 我说我就是在开这种基础课，对啊，那我就可以拿工资了。对啊， <laughs> 对就是这样。好，谢谢大家，谢谢大家。哎，我还要问， <laughs> 哎，你自己要 DIY 阿肥话，你不是要搞 NCC 那些家伙吗？呃，不用送件啊，出货就不用出货就好了。啊，你不是要卖卖？呃，卖的话， <laughs> 卖的话可以卖不同的方式啊，可以独立卖啊。 就是差差得多，好简单，那个什么那个什么，那个有一些 training kit，他，对啊，我们就不全不相信他有卖 training kit，因为是不至于，因为我卖的时候，像我们卖法是，我就卖硬体的硬体而已，你软体都要自己分位都要自己单购，所以就还好，它不是一个完整的东西，它不是完整的。对啊，然后它是它是呃。 是套件，套件这样子，对，开发。那甚至你可能还要自己 layout，就是它有点像自己 DIY 的，那所以大小可以调整一下。然后那些那个悬疑那个可以在淘宝上面买买买到嘛，所以我可能就不卖了。就是如果要透过我们来买，我就卖贵一点，但是你可以去淘宝买。好，就指定那几个，那你可以自己组，那你可以把它搞大一点，然后软体再韧体再改一下，让它调整一下飞行模型。对，哎，这样子的。好，谢谢大家。